Я к вам пришел из ниоткуда, От вас ушел я в никуда. След завела ночная вьюга, Как будто не было меня, Как будто не было меня. Осталась пустота квартиры, Подушки, смятая постель. И ощущение прощания От этого еще сильней От этого еще сильней На снег поутру утру лягут тени И чьи-то новые следы Не уходите ради Бога Не уходите Зачем ушел, никто не знает Уходит все когда-нибудь Обманываться люди рады Только себя не обмануть Только себя не обмануть На снег поутру лягут тени yeah. уходите от любви, не уходите ради Бога, не уходите.